mes habits Je n'ai plus mes vêtements. Mais où est la porte Mais qu'est-ce qui s'est passé Oh, il y a quelqu'un Pourquoi tu es tout blanc toi aussi oh. euh, Vas-y, Roblox c'était bien mieux avant. Hein. Je me casse Je suis à poil Noni Les Robloxiens ne sont pas contents, et donc ils s'en prennent au chef de service.